Kommst du eigentlich von hier? Nein, ich will eigentlich erst von kurzem. Ah, schau an, neues Gesicht. Denise, darf ich vorstellen? Das ist Herr Zimmer, unser Bürochef. Herr Zimmer, das ist Denise Jecke, die neue Mitarbeiterin. Morgen, Frau Jecke, Zimmer mein Name. Angenehm. Also ich habe Ihre Bewerbung gelesen und ich bin total begeistert. Danke. Dann kommen Sie am besten gleich mit in mein Büro, dann zeige ich Ihnen, was Sie überhaupt zu tun haben, okay?